पॉलिटेक्निक वालों ने सवाल पूछा है सेट डेटा टाइप के बारे में बताइए देखो सेट डेटा टाइप कैसे जो है डिक्शनरी से अलग है और क्या क्या चीजें इसमें होती है दो चीज तो बहुत ध्यान रखनी है कि set data type are not allowed duplicate value जो सेट डेटा टाइप है वो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड ही नहीं करेगा आपको ठीक है और दूसरी चीज है कि order is not required here यानी कि ऑर्डर की जरूरत नहीं है ऑर्डर कहीं से भी उठाकर कहीं से भी दे देगा ये ऐसा नहीं है कि जो आपने दिया है बिल्कुल उसी सीक्वेंस का ये प्रिंट करके देगा तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा चलिए ये समझते हैं मेन बात कर लेते हैं इसमें तो ये एक फाइल बना रखी है मैंने यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर ए नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं A is equal to curly braces open कर लेते हैं यहाँ पर लिखता हूं मैं 23 कॉमा 5 कॉमा 56.23 ये देखिए 23 को रिपीट कर दिया ठीक है अब 23 को रिपीट कर दिया एंटर प्रेस किया यहां पे प्रिंट करवा लेते हैं तो ये लिखा मैंने प्रिंट ठीक है और प्रिंट लिखने के बाद ए को प्रिंट करवाना है तो ए लिख दिया आपने और अब इसको प्रिंट करवाते हैं तो पहले सेव कर लेते हैं इसको तो यहां से इसको सेव करेंगे तो किसी भी एक नाम से मैं सेव कर लेता हूं .py लगा करके एंटर प्रेस करता हूं अब ये सेव हो गया अब इसको रन करवाते हैं देखते क्या होता है तो यहां से इसको रन करवाया हमने तो यहां पर देख सकते हैं कि ये प्रिंट क्या क्या कर रहा है ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या क्या प्रिंट करके दे रहा है हमें 56 प्रिंट करके दे रहा है और 5 प्रिंट हो रहा है और 23 प्रिंट हो रहा है ठीक है जबकि आप देख सकते हैं कि 23 हमने टू टाइम्स लिखा हुआ था लेकिन एक ही टाइम आ रहा है तो क्लियर है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं करता है कौन सा data type set data type ठीक है अब दूसरी बात कर लेते हैं ठीक है डुप्लीकेट्स तो अलाउड नहीं है अच्छा यहां पर क्या हम कोई स्ट्रिंग लिख सकते हैं मतलब कोई नेम स्ट्रिंग में लिख सकते हैं कि नहीं तो यहाँ पर कर देता हूँ S U R A J ठीक है तो ये सूरज कर दिया हमने अब देखिए क्या ये प्रिंट होगा आइए देखते हैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ सेव कर दिया अब इसको एक बार रन करवाता हूँ F5 भी प्रेस कर सकते हैं आप डायरेक्टली यहाँ से F5 प्रेस कर दीजिए तो भी रन हो जाएगा तो यहाँ पर फिलहाल मैं क्या करता हूँ इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये क्लिक कर दिया तो देखिए ना सूरज भी प्रिंट हो रहा है एक बार हो रहा है कि नहीं तो ये सूरज भी प्रिंट हो रहा है अब क्या करता हूं मैं मैं एक बार और दे देता हूं सूरज ठीक है तो यहां पे लिख दिया S U R A J तो देखिए ये दोनों हो गया यहाँ पे बीच में कॉमा भी रहेगा कॉमा मत छोड़िएगा नहीं तो एरर हाँ, आ जाएगा ठीक है तो ये हो गया अब इसको सेव कर देता हूँ सेव कर दिया अब इसको एक बार रन कर पाता हूं तो जैसे ही रन करवाऊंगा तो ओ, यहाँ पर ये सेव हो गया और अब इसको रन करवा दीजिए तो रन करवाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे सूरज हमने दो टाइम दिया है ठीक है यानी स्ट्रिंग को भी ये प्रिंट नहीं करेगा डुप्लीकेट से एकदम कतई अलाउड नहीं है सेट डेटा टाइप में ठीक है सेट डेटा टाइप में duplicate values are not allowed ठीक है क्लियर है ना अब बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा अब कैसे पता कि ये सेट डेटा टाइप ही है तो बस आपको करना कुछ नहीं है इसी में आगे लगा दीजिए type P Y P okay और ये दो ब्रैकेट बस क्लोज कर दीजिए और इसको यहां से कंट्रोल एस भी कर सकते हैं आप सेव करने के लिए और यहां से इसको रन करवा देता हूं तो रन करवाएंगे तो यहाँ क्या दिखा रहा है सेट डेटा टाइप दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है तो ये क्लियर हो गया ठीक है ना अब ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट ये दिया हुआ है ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं ठीक है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी क्या गारंटी है भाई तो यहां पर हमने जो नाम दिए हुए हैं अभी इसको इरेज कर लेता हूं मैं थोड़ा सा थोड़ा सा आ जाते हैं ऑर्डर की बात कर लेते हैं यहाँ ट्वेंटी थ्री लिखा हुआ है फाइव लिखा हुआ है कॉमा देते हैं यहाँ फोर लिखते हैं यहाँ सेवन लिखते हैं यहाँ एट लिखते हैं यहाँ नाइनटी लिखते हैं ठीक है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कॉमा भी रहेगा तो ये कॉमा दे देते हैं तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज मैंने लिख दिया है ठीक है और यहाँ से ये टाइप हटा देते हैं टाइप की कोई जरूरत नहीं है ये तो पता ही चल गया कि ये सेट डेटा टाइप है ओके तो अभी टाइप की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर आएंगे इसको हटाएंगे अब यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं तो ये सेव कर लिया हमने सेव करके फिर यहाँ से रन पे क्लिक कीजिए और ये रन हो जाएगा और रन होगा तो आप देखेंगे रन होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले फोर प्रिंट हो आ रहा है फिर फाइव प्रिंट हुआ है फिर थ्री प्रिंट हुआ है फिर सेवन प्रिंट हुआ है फिर एट प्रिंट हुआ है तब नाइनटी प्रिंट हुआ है जबकि आपने लिखा था प्रोग्राम तो पहले ट्वेंटी थ्री फिर फाइव तो ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं इसमें ये बात याद रखिएगा कि order is not important here ठीक है सेट डेटा टाइप में ऑर्डर का महत्व तो नहीं है ऑर्डर की कोई गारंटी ही नहीं होती है ठीक है ना तो ये बात याद रखिएगा कि सेट डेटा टाइप में ऑर्डर की गारंटी नहीं होती है ठीक है वी कैन नॉट डिसाइड अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऑर्डर की गारंटी नहीं होती है इसकी वजह से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा प्रिंट होगा ठीक है ये कोई गारंटी नहीं है हाँ प्रिंट तो वही होगा लेकिन फर्स्ट एलिमेंट कौन सा प्रिंट होगा वो नहीं पता रहेगा आपको ठीक है ना तो ये बात ध्यान रखिएगा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ठीक है और इसके बाद बात कि अगर हम इसको एरे में जैसे हम एरे यूज करते हैं या फिर हम इंडेक्सिंग करते हैं तो एरे का यूज करते हैं तो वैसे क्या हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं जैसे ए जीरो करें तो 23 प्रिंट हो जाए ए वन करें तो 5 प्रिंट हो जाए क्या ऐसा संभव है क्या ऐसा हो सकता है आइए समझ लेते हैं एक बार तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं यहां लिखता हूं ए ठीक है और जीरो नंबर पे क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग तो जीरो से ही स्टार्ट होती है तो जीरो नंबर पे जो है उसको प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट भी हो जाएगा तो देख लेते हैं एक बार प्रिंट हो रहा है या नहीं तो ऐसे कंडीशन में आपको आएगी टाइप की एरर ठीक है क्योंकि इसमें इस तरीके से आप नहीं कर सकते ठीक है ना तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब मैं इसको सेव करता हूँ और फिर जब मैं इसको रन करूंगा रन करूंगा F5 प्रेस करके तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है set type error set object is not subscriptable तो आप जानते हैं कि एरर को सब्सक्रिप्ट वेरिएबल भी कब बोला जाता है ये सी लैंग्वेज में बात हुई थी तो ये जो है टाइप की एरर देगा तो एक क्वेश्चन यहाँ भी उठाया जाता है तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा ठीक है ना क्लियर है कि नहीं तो ये सारी बातें अगर क्लियर हैं तो फिर हम आगे बात करेंगे सेट की इतनी बात क्लियर हो गई तो इससे काम काफी आपका आसान हो जाएगा ठीक है ना